हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एक रिलेशनशिप को लेकर के बना रहा हूँ और रिलेशनशिप भी कैसी आ, कि यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग टेबल्स बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं टेबल्स बनाना सबसे पहली जो टेबल है इसे यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पहले ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर टू में यूज़ कर रहा हूँ आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसी के अनुसार आपको काम करना है काम करने का तरीका लगभग सभी में इसी तरह का है तो यहां पर डिजाइन व्यू पर इसको लेना है और डिजाइन व्यू पर लेने के बाद पहली जो टेबल बनेगी हमारी वो बनेगी पर्सन की टेबल ठीक है तो यहां पे मैं पर्सन टी लिख देता हूं तो ये लिख दिया मैंने पर्सन और फिर लिख दिया टी तो ये हो गया पर्सन टी और इसको यहां से ओके कर दीजिएगा तो ये पर्सन की टेबल डिजाइन व्यू में आ चुकी है ठीक है जैसे ही ये डिजाइन व्यू में आएगी तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है प्राइमरी की अगर आप प्राइमरी की नीचे देना चाहते हैं तो क्या करना होगा अगर आप नीचे देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आप लिख डालिए नेम ऑफ पर्सन ठीक है ये लिख दिया हमने नेम फिर लिखा ऑफ फिर लिखा पर्सन तो इसी तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ पर्सन और जैसे ही नेम ऑफ पर्सन लिखेंगे तो यहां पर रखना है शॉर्ट टेक्स्ट क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं 2016 तो यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो उसमें केवल टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है ठीक है तो यहां शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया यहां पर आएगी पर्सन आईडी ठीक है यहां पर क्या आएगी पर्सन आईडी तो ये यहां पर लिख देता हूं पर्सन आईडी ओके इसे हम रखेंगे ऑटो नंबर तो यहां से आप चूज कर लीजिएगा ऑटो नंबर ठीक है यहां पर देखिए ऑटो नंबर मिल जाता है आपको ये ऑटो नंबर चूज कर सकते हैं या केवल नंबर रख सकते हैं लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि नेम ऑफ पर्सन को प्राइमरी की बना दिया है ठीक है तो इसको हमें हटाना होगा प्राइमरी की से ये प्राइमरी की हमें किसे बनानी है पर्सन आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो यहां से जाकर के और ये देखिए ऊपर दिया हुआ है प्राइमरी की राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहां प्राइमरी की दिखाई पड़ेगी प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए बस पर्सन आईडी बन गई प्राइमरी की ठीक है इसके बाद क्या करता हूं जैसे ही पर्सन आईडी देंगे तो इसके बाद इनकी कंट्री का जिक्र करेंगे हम तो कंट्री तो एक ही है इंडिया ही रखूंगा मैं अदर कंट्रीज में अगर आप रहते हैं तो वहां का नाम भी दे सकते हैं ठीक है तो ये दे दिया हमने कंट्री और कंट्री देने के बाद फिर क्या करना है स्टेट देना है आपको स्टेट तो यहाँ पे दे दीजिए स्टेट इस तरीके से स्टेट दे दीजिए आप मल्टीपल स्टेट भी दे सकते हैं लुकअप विजर्ड का यूज करके ओके तो यहाँ से स्टेट दे करके और शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं तो यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया मैंने और शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद क्या करना है आपको सिटी का नाम देना है तो यहाँ पे सिटी कर दीजिए आप इसमें भी लुकअप विजर्ड का यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ओके अब यहां पर सिटी कर दिया है मैंने और यहां से व्यू पे क्लिक कर दिया जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा सेव कर लीजिए सेव करते समय अब ये कह रहा है you can not change one field from auto number data type and add another auto number field at the same time ठीक है तो ये कह रहा है कि आप डेटा टाइप ऑटो नंबर पहले से जो दिया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो यहां पर हम चाहे तो नंबर रख सकते हैं नो प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ नंबर ही रख लेते हैं नंबर रख करके यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यहाँ से यस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा ठीक है अभी यहाँ पर चाहे तो हम पर्सन का नेम फिल कर सकते हैं ठीक है तो जैसे पर्सन का नेम मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ राम अब एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ कई सारी वीडियोज में राम लिखता हूँ तो लोग कहते हैं राम का ही एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है भाई राम बहुत महान थे भगवान थे राम इसीलिए ले लिया मैंने ठीक है मेरे भी आराध्य है राम मैं भगवान राम को मानता हूँ आपका जिस भी गॉड में विश्वास हो उनका नाम आप रख सकते हैं आपको जिस किसी का भी नाम रखना हो आप रख सकते हैं नो प्रॉब्लम इससे कोई बहस नहीं है यहाँ पर कंट्री का नाम इंडिया डाल देता हूँ ठीक है ये इंडिया डाल दिया यहाँ पर स्टेट का नाम डालना है आपको तो ये यूपी रख देता हूँ मैं मैं यूपी का रहने वाला हूँ और हूँ मैं कहाँ का देवरिया का ठीक है कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि इतना छोटा सा सिटी है ये सिटी का नाम ही कोई नहीं अरे बहुत लोग जानते हैं योगी बाबा के बगल में है देवरिया ठीक है यहां पर दूसरा नाम लिख देता हूं मैं दूसरा नाम लिख देता हूं मैं S U R A J तो ये दूसरा नाम लिख दिया और यहां पर पर्सन आईडी टू कर देता हूं ठीक है और कंट्री तो इंडिया ही रहेगी ठीक है ये इंडिया कर दिया और यहां पर आते हैं तो स्टेट स्टेट भी यूपी कर देता हूं आप अदर स्टेट को भी डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम इसके बाद जो सिटी है सिटी में कर देता हूं गोरखपुर ठीक है ये गोरखपुर भी कर दिया हमने अब ये करके इसको सेव कर लेते हैं हम तो यहां से सेव कर लिया अब ये एक टेबल तो बन गई पर्सन आईडी वाली ठीक है यानी पर्सन टी नाम से एक टेबल बना दिया जिसमें पर्सन आईडी को हमने बनाया प्राइमरी की ठीक है अब यहां से इसको क्लोज कर देता हूं ये क्लोज कर दिया हमने यानी एक टेबल हमारी बन करके तैयार है अब हमें दूसरी टेबल बनानी है फादर की टेबल जिसमें फादर नेम का जिक्र होगा ठीक है तो चलिए यहां से क्रिएट पे जाते हैं और आप चाहे तो टेबल डिजाइन कर सकते हैं यहां से टेबल पे क्लिक कर देता हूं आप टेबल डिजाइन भी ले सकते हैं यहां पर जाके व्यू पे क्लिक करिए अब ये जो सेकेंड टेबल है उसे मैं ने, ने, नाम दे देता हूं तो यहां पे लिख दिया मैंने फादर टी यानी फादर्स की टेबल हम बना रहे हैं ठीक है तो ये हो गया फादर टी अब जैसे ही फादर टी करेंगे तो यहां पर ये प्राइमरी की आ रही है चलिए इस बार हम प्राइमरी की यहीं पे बना देते हैं ठीक है तो यहां पे लिख देता हूं फादर्स आईडी यहां पर क्या करूंगा नेम ऑफ फादर कर दूंगा तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ फादर ठीक है F A T H E R तो ये कर दिया नेम ऑफ फादर इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे ठीक है तो ये शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रख लिया और एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए अगर हम रिलेशनशिप बना रहे हैं तो एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए ना भाई तो एक फील्ड कॉमन करने के लिए यहां पर मैं कर देता हूं पर्सन आईडी ठीक है यहां पर देख लीजिए पर्सन वाले टेबल में जो कि पर्सन टी नाम से टेबल हमने बनाई है इसमें क्या चीज कॉमन है देखिए पर्सन आईडी दिया हुआ है तो पर्सन आईडी इसमें भी होना चाहिए तो इसी वजह से हम यहां इसे डिजाइन के ऊपर लेकर के और यहां एक बना देते हैं पर्सन आईडी तो ये लिखा पर्सन और फिर लिखा आईडी ठीक है तो ये कर दिया हमने पर्सन आईडी इसको ये दब गया इसको हटा देते हैं ये कर दिया पर्सन और फिर कर दिया आईडी और इसको रखेंगे हम क्या नंबर डेटा टाइप ये ध्यान रखिएगा इसको नंबर डेटा टाइप इससे कंफ्यूज बात हो जाइए कि वहां पे हमने ऑटो नंबर लिया है तो यहाँ पे नंबर कैसे ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है अगर आपने ऑटो नंबर लिया है तो आप नंबर भी ले सकते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है सेव कर लेंगे इसको और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये फादर्स आईडी आएगी अपने आप ठीक है फादर्स आईडी आएगी यहां पर एक चीज चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे हमने पर्सन आईडी वन रखा है ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है नंबर डेटा टाइप ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो नंबर डेटा टाइप है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है अब यहाँ फादर का नेम आएगा नेम ऑफ फादर लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देता हूं mister Sohan Lal S O H A N L A L ठीक है तो ये लिख दिया मिस्टर सोहन लाल ठीक है यहां पर्सन आईडी क्या आएगी देखिए यहाँ पर जो पर्सन आईडी दी गई है सेम पर्सन आईडी यहाँ पर भी पड़ेगी तो फादर्स नेम में पर्सन आईडी जो है 1001 हो जाएगी तो यहाँ पे लिख दिया 1001 ठीक है अब यहाँ पर आएंगे तो चूंकि फादर आईडी हमने ऑर्डर नंबर लिया है तो ये नंबर देखिए अपने आप आ रहा है ठीक है यहाँ पर लिखता हूं mister M R mister Ramesh Chand Ramesh Chand ये लिख दिया हमने तो ये देखिए यहां पर हमने इस तरीके से कर दिया और यहां पर जो पर्सन आईडी आएगी वो सेम रहेगी ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो पर्सन आईडी सेम रहेगी ठीक है तो ये कर दिया 1002 ओके ये कर देने के बाद यहां से इसको सेव करना है बहुत ही इजीली आप सेव कर लीजिएगा सेव करने के बाद क्या करना है इसको क्लोज करना है दोनों ही टेबल्स को कर देते हैं क्लोज ठीक है अब ये दोनों टेबल हमने बना ली दोनों को क्लोज भी कर दिया अब जो तीसरी टेबल बनानी है वो किस लिए बनाएंगे जो तीसरी टेबल बनाएंगे हम उसमें क्या करेंगे हम उसमें एक फील्ड को और कॉमन बनाना है हमको जैसे कि जो तीसरी टेबल हम बनाएंगे उसमें हम ग्रैंड फादर का भी जिक्र कर लेते हैं ठीक है चलिए यहां पर आते हैं टेबल बनाते हैं और यहां पर टेबल पे ग्रैंड टेबल कर देते हैं ग्रैंड टी ठीक है तो ये ग्रैंड टी कर दिया हमने और ग्रैंड टी करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए ये हो गया काम यहां पर देखिए ये प्राइमरी की है ठीक है तो यहां पर ग्रैंड आईडी कर देते हैं ग्रैंड आईडी ग्रैंडपा आईडी या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप वाली टेबल आपको बनानी है ठीक है फैमिली रिलेशनशिप वाली तो ग्रैंडपा ये कर दिया हमने और यहाँ पे ऑटो नंबर दिया है तो इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं ध्यान रखिएगा इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है ग्रैंडपा को हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है ठीक है और यहाँ पे करते हैं फादर्स आईडी ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं फादर वाली टेबल में हमने क्या दिया था तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने पर्सन आईडी दिया और फादर आईडी दिया है तो ग्रैंडपा वाली टेबल में भी हमें वही देना है ठीक है ग्रैंड टेबल जो हमने बनाया उसमें भी वही देना है तो यहाँ पर डिजाइन व्यू पे लेकर के यहाँ पे कर देते हैं फादर आई तो ये लिख दिया हमने फादर और फिर लिख दिया आई ठीक है और फादर आई देने के बाद इसको भी हमें नंबर डेटा टाइप रखना है ठीक है ये ध्यान देना है नंबर डेटा टाइप रहेगा ये यहां से यस कर दीजिए ठीक है अब जैसे ही आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ग्रैंडपा लिखा हुआ है अब चूंकि ग्रैंडपा यहां पर देखिए जब इसको डिजाइन व्यू पे लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो ग्रैंडपा है ये प्राइमरी की है और इसे हमने डेटा टाइप कौन सा दिया है शॉर्ट टेक्स्ट दिया है तो जब भी शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की बात हम करेंगे जब भी बात करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप की तो उसमें हम number as well as text भी लिख पाएंगे इसीलिए मैंने ये लिया है डेटा टाइप ठीक है अब यहां से व्यू पे क्लिक करिए अब यहां पे ग्रैंड तो इसे मैं जी वन से 101 कर देता हूँ G101 तो ये एक आईडी हो गई अब फादर्स आईडी क्या देंगे भाई तो फादर्स आईडी फादर वाले टेबल में है तो देखिए ना फादर्स आईडी वन है ठीक है तो यहां पर ग्रैंड वाले टेबल में आइए और यहां पर 101 वन है ना फादर आईडी वन है तो केवल वन कर दीजिए फिर इसी तरीके से जी 102 ठीक है ये कर दिया हमने और यहां पे टू कर देंगे इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो ये एक तरह से हो गया अब इसमें आप कंट्री अदर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि नीचे हम कर देते हैं country C O U N T R Y ठीक है ये कंट्री कर दिया हमने कंट्री करने के बाद क्या करना है इसको शॉर्ट टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है ठीक है यहां से कंट्री करने के बाद नीचे सिटी भी कर देते हैं कंट्री के बाद स्टेट और सिटी कर देते हैं तो स्टेट हालांकि ऑलरेडी स्टेट हमने दिया हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं ठीक है तो ये स्टेट नहीं करते हम इसको रहने देते हैं हटा देते हैं इसको तो ये कट कर देते हैं इसको तो इतना ही रखते हैं और यहाँ से इसको सेव करते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं सेव करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा अब यहाँ कंट्री का नेम डाल देते हैं इंडिया ठीक है फिर यहाँ पे आते हैं इंडिया अगर कोई स्टूडेंट बाहर का है इंग्लैंड का है जापान का है या किसी अदर कंट्री का स्टूडेंट है नेपाल का है बांग्लादेश का है नेपाल का है तो आप वो भी डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है फिलहाल इसको इतना ही रखता हूं और इसको सेव करके और ये तीन टेबल हमारे पास हो गई ठीक है यहां से इसको क्लोज करते हैं और ये इसको भी क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये तीनों टेबल आपको दिख रही है इसके बाद आते हैं तो एक और टेबल हम बना लेते हैं ब्रदर वाली टेबल बना लेते हैं ठीक है तो यहां पे क्रिएट पे जाना है टेबल पे जाना है और यहां पे ब्रदर्स टी कर देते हैं ये लिखा हमने B R O T H E R brother T ठीक है ये कर दिया हमने ब्रदर टी यहां से क्या करना है ओके प्रेस करना है ओके प्रेस करने के बाद क्या करना है यहां पे आईडी आ रही है ठीक है अब यहां पर कौन सी आईडी आएगी तो ब्रदर की आईडी आएगी तो यहां लिख देते हैं ब्रदर्स कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सपोर्ट कर गया तो यहां ब्रदर्स आईडी लिख दिया हमने और ब्रदर्स आईडी को हमने रखा है प्राइमरी की ठीक है अब जो इसके पहले हमने टेबल बनाई थी लाइक uh, ये ग्रैंड ग्रैंड टेबल जो बनाई थी ग्रैंड टी वाली तो इसमें देखिए ग्रैंडपा को हमने बनाया था uh, जो ग्रैंडपा हमने बनाया था फील्ड लिया था उसको हमने बनाया था प्राइमरी की ठीक है और जी वन जीरो वन से शुरुआत है ध्यान दीजिएगा जी वन जीरो वन से शुरुआत है तो ब्रदर्स टी में आएंगे और यहां पर आकर के इसको भी लेंगे हम कहा इस तरीके से डिजाइन व्यू पे ले लेंगे लाइक uh, ये यहां पे जाकर के और डिजाइन व्यू पे ले लीजिए और जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो यहां पे यहां पे लिखा मैंने ग्रैंड आईडी यही तो लिया था हमने देखिए ना यहां पे ग्रैंड टेबल में हमने ग्रैंड पा लिया है ग्रैंड पा ठीक है इसको ग्रैंड आईडी भी आप ले सकते हैं फिलहाल मैंने जो ले लिया है उसी को मैं रखूंगा ठीक है अदरवाइज ये काम नहीं करेगा तो ये तो आ, वो वाली टेबल है हमें आना है कहां पे ब्रदर्स टी में आना है यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे ग्रैंड केवल आ रहा है तो ग्रैंड पा कर देते हैं इसको इसको वही नाम देना है जो कि आपने वहां पे दिया हुआ है तो यहाँ पे कर देते हैं ग्रैंड पा ठीक है तो ये ग्रैंड कर दिया हमने और ग्रैंड को हमने रखा था शॉर्ट टेक्स्ट आपको याद है शॉर्ट टेक्स्ट ही हमने रखा था इसके अलावा भी अगर आप इसमें कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहां पर ग्रैंड टेबल में हमने दिया था ग्रैंड और यहां पे नेम ऑफ ब्रदर कर देते हैं नेम ऑफ ब्रदर ठीक है तो ये नेम ऑफ ब्रदर कर दिया बहुत ध्यान से समझिएगा एकदम आसान है और डेटाबेस में कुछ नहीं है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे ठीक है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है नेमो ब्रदर ये कर दिया हमने और यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर ब्रदर आईडी देखिए ऑटो नंबर मैंने दे दिया है तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी लेकिन हमें ऑटो नंबर करना नहीं है ब्रदर्स आईडी को तो इसीलिए हम ऑटो नंबर हटा रहे हैं यहाँ से ये ऑटो नंबर हमें नहीं रखना हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है और यहाँ से जा करके इसको इस तरीके से कर देना है तो यहाँ पर बी अब देखिए यहाँ पर इसीलिए शॉर्ट टेक्स्ट रखने का यही फायदा है अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लीजिए बी वन जीरो अब देखिए बी आगे आ गया यानी ब्रदर्स वाला आईडी uh, जो है ये है ठीक है अब ग्रैंडपा में क्या था जी वन जीरो शायद यही था एक बार चेक कर लेते हैं जी वन जीरो वन ही था कि नहीं तो ये देखिए जी वन जीरो वन ही है ठीक है और फादर्स में वन टू थ्री था ठीक है और पर्सन में क्या था यहाँ पे देखिए पर्सन में दिया हुआ है वन थाउजेंड वन तो सारी चीजें क्लियर हैं आई होप की बात समझ में आ रही होगी अब यहाँ पे इसको वापस से लेता हूँ डिज़ाइन व्यू पे ये देखिए यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं ये तो एक ही हुआ अब यहाँ नेम ऑफ ब्रदर ब्रदर का नाम देना है ठीक है ब्रदर का नाम देना है तो कैसे देंगे जैसे मान लीजिए जो भी ब्रदर का नाम है लाइक यहाँ पे अविनाश कर देता हूँ अविनाश ठीक है अविनाश लिखा मैंने यहाँ पे इसी तरीके से फिर आते हैं बी वन जीरो टू कर देते हैं ये वन जीरो टू किया हमने यहाँ पर आए जी वन जीरो टू ठीक है ये हो गया अब ये एग्जाम्पल के लिए मैं केवल दो ही ले रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है ये ठीक है और मैं पूरा अगर इसमें लिखूं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना ठीक है यहां पे लिख देता हूं ब्रिजेश ठीक है तो ये दो नाम मैंने लिख दिए हैं और इसको सेव कर लेता हूं तो अभी हमारे पास चार टेबल हो गई देखिए ना चार टेबल बन गई एक और टेबल बना लेते हैं सिस्टर वाली ठीक है आप चाहे तो इसमें दो फील्ड ऐड कर सकते हैं जैसे ग्रैंडपा ऐड किया मैंने ब्रदर्स आईडी ऐड किया ठीक है एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं ठीक है एक दो चार जितना चाहे आप उतना ऐड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं और अब हम क्रिएट पे चलते हैं और यहां से टेबल पे आ जाते हैं टेबल पे आने के बाद व्यू पे आना है व्यू पे आने के बाद क्या करना है आपको सिंपली यहां पर आ रहा है टेबल वन ठीक है देख रहे हैं टेबल वन आ रहा है तो टेबल वन में करना क्या है हमें देखिए टेबल वन को हमें एक नाम देना है सिस्टर टी सिस्टर टी यानी सिस्टर वाली टेबल होगी ये कितने सिस्टर हैं ठीक है तो ये सिस्टर टी कर दिया हमने और यहां से ओके कर दिया जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आएगा ठीक है करना कुछ नहीं है यहां पे लिख देना सिस्टर्स आईडी ठीक है ये सिस्टर्स आईडी कर देना आपको तो सिस्टर्स कर दिया हमने और यहां पे लिख देता हूं आईडी ठीक है सिस्टर की आईडी क्या है वो यहां पे आएगी ठीक है तो यहां पर क्या करता हूं मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं और यहां से व्यू पे क्लिक करना है लेकिन अभी और भी फील्ड ऐड करने हैं इसलिए पहले ऐड कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ सिस्टर ये लिख दिया नेम ऑफ सिस्टर ठीक है S I S T E R तो ये कर दिया नेम ऑफ सिस्टर यहां पे देखिए एम आ गया है ये हटा देते हैं ये हो गया यहां पर नेम ऑफ सिस्टर करने के बाद यहां पर सिस्टर का नाम आएगा इसके बाद क्या करते हैं एक और फील्ड ऐड कराते हैं जो कि कॉमन होगा कॉमन क्या होगा ब्रदर्स आईडी में ब्रदर्स टी वाले टेबल में क्या कॉमन था देखिए ब्रदर्स आईडी कॉमन कॉमन है ना जैसे ग्रैंडपा इसमें डाल दिया गया है एक कॉमन फील्ड क्योंकि ग्रैंड टेबल में ग्रैंडपा जो है हमने प्राइमरी की बनाया था ठीक है इसी तरीके से सिस्टर टेबल में हम सिस्टर आईडी को प्राइमरी की बनाए हैं देखिए ये देखिए ये प्राइमरी की है प्राइमरी की कैसे है कैसे पता चला कि ये प्राइमरी की है प्राइमरी की है ये इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि यहां देखिए ये जो है प्राइमरी की का साइन है ठीक है नेम ऑफ सिस्टर कर दिया हमने और नेम ऑफ सिस्टर करने के बाद यहां पे कर देता हूं ब्रदर्स आईडी तो ये लिखा हमने B R O T H E R apostrophe लगा के एस आईडी कर देते हैं ठीक है तो ये लिख दिया हमने ब्रदर्स आईडी अब एक फील्ड दे दिया हमने ब्रदर्स आईडी और इसको भी रख लिया शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है तो ये हो गया सारा काम अब देखिए अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी ध्यान दीजिएगा ठीक है पहले इसमें डेटा हम फिल कर लेते हैं फिर रिलेशनशिप में बताता हूं आपको ये एस वन जीरो वन करते हैं एस वन जीरो वन हो गया नेम ऑफ सिस्टर कर देते हैं सोनी ठीक है एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं कोई भी नाम आप ले सकते हैं अब ब्रदर्स आईडी की बात है तो ब्रदर्स आईडी क्या होगा बी वन जीरो वन यही तो था यहां पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स वाले टेबल में बी वन जीरो वन ये देख रहे हैं B one zero one B one zero two ठीक है जिस तरह से ग्रैंडपा का हमने जी दिया था भाई ग्रैंड पा ग्रैंड वाला नाम जी से शुरू हो रहा है तो हमने जी दे दिया आप कोई और भी नाम ले सकते हैं कोई और भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इतना बता दिया ठीक है अब आगे आते हैं अब आगे कहाँ आना है हमको सिस्टर वाली टेबल पर तो ये सिस्टर वाली टेबल पे आए एक और हम दे देते हैं एस वन जीरो टू ठीक है अब इसके आगे एस लग गया है जिससे जो कि सिंबल है कि ये सिस्टर वाली टेबल है ठीक है यहां पे लिख देता हूं मनीषा ठीक है तो ये दो नाम हमने ऐड कर दिए इसमें ठीक है और यहां पे b102 b102 तो ये इस तरीके से लिख दिया मैंने और यहां सेव कर दिया इसको अब देखिए हमारे पास कुल मिलाकर कितनी टेबल हो गई पांच टेबल हो गई पांच ठीक है अब इन पांचों के बीच में अब ये फैमिली रिलेशन है ठीक है इन पांचों के बीच में हमें क्या कराना है रिलेशनशिप क्रिएट कराना है कैसे क्रिएट कराएंगे भाई सब अब देखिए फैमिली रिलेशनशिप के लिए जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो आप आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं मैंने जो आईडी दिया है उसके जगह आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं आधार कार्ड यूनिक होता है ना तो जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो यूनिक फील्ड को ही प्राइमरी की बनाएंगे मतलब उसमें यूनिक वैल्यू ही ऐड करेंगे आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ सिस्टर दिया है ना एस वन जीरो वन तो आप यहाँ S101 दोबारा नहीं लिख सकते यही तो खासियत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की यही खासियत है यहाँ पर आए S01 तो टाइप हो गया ठीक है नाम यहाँ पे अलग दे देते हैं या सेम दे सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ एक नाम दे देता हूँ बबीता लिख देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे लिखा मैंने बी वन जीरो थ्री ठीक है ये अलग कर दिया लेकिन यहां पे देखिए ना ये सेम जो है आईडी आप डाल ही नहीं सकते यही तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की खूबी है इसीलिए इस पर सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाते हैं ठीक है समझ में आ रही होगी बात अब इसको आपको हटाना पड़ेगा तभी काम बनेगा इसको हटाइए फिर इसको हटाइए चलिए दो ही रखते हैं हमको तीसरे की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो इसको हटा दिया केवल समझाने के लिए बता दिया मैंने हालांकि पहले भी बताया है इसको सेव करेंगे और अब क्या करना है अब सीधा सीधा आपको डेटाबेस टूल्स दिखाई पड़ रहा होगा आपको इसी पर क्लिक करना है इसको क्लोज कर देते हैं और फिर चलते हैं डेटाबेस टूल्स पर अब यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा रिलेशनशिप क्लिक कर दीजिए चारों टेबल दिखाई पड़ रहा है लाइन से पहला टेबल जो था वो पर्सन टी का था ऐड कर लेते हैं दूसरा टेबल जो था वो फादर्स टी का था ऐड कर लेते हैं तीसरा टेबल जो था वो ग्रैंड टी था ऐड कर लेते हैं चौथा टेबल जो था वो ब्रदर टी का था ऐड कर लेते हैं पांचवा टेबल जो है सिस्टर टी का था इसको भी ऐड कर लेते हैं तो ये कुल मिला के पांच टेबल हो गई देखिए ना एक दो तीन चार पांच है ना तीन चार पांच तो अब यहां पर देखिए पर्सन आईडी फादर्स यहां पर देखिए person ID person ID common है तो इस पर्सन आईडी को उठाइए और यहां पर ले जाकर रख दीजिए रख दिया यहां पे enforce referential integrity cascade update related fields और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन सब पे टिक होना चाहिए और यहां पर जब तक टेबल को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आप दिक्कत होगी लेगा नहीं ये तो क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक बन गई रिलेशनशिप अब इसके बाद क्या करना है अब यहां पर देखेंगे ये ग्रैंडपा दिया हुआ है ठीक है और यहां पे ध्यान दीजिए ये ये फादर्स आईडी है ठीक है तो फादर्स आईडी किस में दी गई है यहां पे दिया गया है फादर आईडी ठीक है तो फादर्स आईडी को उठाइए और इस फादर आईडी के सामने ले जाकर रख दीजिए बस enforce referential integrity cascade related fields cascade delete related records और कास्केट अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक करके और यहां से क्रिएट कर दीजिए ठीक है फिर यहाँ ब्रदर्स आईडी दिया हुआ है लेकिन यहाँ दिया हुआ है ग्रैंडपा ठीक है तो बस ग्रैंडपा उठाइए और यहाँ पे ले जाके रख दीजिए इस फील्ड को और इन तीनों पे भी टिक कर दीजिए काम हो जाएगा आपका और फिर यहाँ दिया हुआ है आपका ब्रदर्स आईडी तो ब्रदर्स आईडी वाले को यहाँ पे ले जाके रख दीजिए ठीक इसके सामने और यहाँ पर इस तरीके से ये आपका जो है रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा ये फायदा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का आई होप कि बात समझ में आ रही होगी कि डेटाबेस की क्या खूबियां हैं अब भाई इसका मतलब क्या हुआ ये रिलेशनशिप तो बन गई लेकिन इसका फायदा क्या है इसका फायदा मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको अभी इसका फायदा दिखाता हूं जैसे ये पर्सन टेबल है ना तो पर्सन टेबल पे जाइए आप ठीक है अब यहां पर आपको प्लस का निशान दिखाई पड़ रहा होगा चलिए क्लिक कर देते हैं देखते हैं क्या होता है यहां पे क्लिक किया हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर आपको फादर्स आईडी दिखाई पड़ने लगी यानी कि नेम ऑफ पर्सन का नाम क्या है नेम ऑफ पर्सन का नाम है राम ठीक है इनके पिता कौन है सोहन लाल ठीक है अब यहां पर भी प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है क्लिक कर दीजिए अब सोहन लाल पिता का नाम है इनके जो ग्रैंडपा हैं वो कहाँ के रहने वाले थे इंडिया के रहने वाले थे आप इसमें नाम भी दे सकते हैं एक अदर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है मैं करके दिखाता हूं अभी यहां पे गए इसको क्लोज किया ठीक है यहां से यस करके इसको क्लोज करते हैं अब ये ग्रैंड टेबल में जाकर के नेम ऑफ ग्रैंडपा एक फील्ड क्या ऐड कर सकते हैं देखिए फादर साइड ही दिया है ग्रैंडपा दिया है कंट्री का नाम दिया है लेकिन यहां नेम ऑफ फादर क्या ऐड कर सकते हैं तो यहां देखिए मैं लिखता हूं name of grandfather G R A N D F A T H E R तो ये लिख दिया नेम ऑफ ग्रैंडफादर ठीक है तो यहां पे इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट रखना है और यहां से व्यू पे क्लिक करके यस कर दीजिए अब देखिए ना एक और फील्ड ऐड हो गई इसमें नेम ऑफ ग्रैंडफादर दिख रहा है पूरा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं अब देखिए यहां पर नेम ऑफ ग्रैंडफादर देते हैं ठीक है जैसे मैं लिखता हूं यहां प्रत्यूष अब ये शॉर्टकट नेम ऐसे ही लिख देता हूं मैं ठीक है प्रत्यूष करना है प्रत्यूष इस तरीके से ठीक है इसके बाद आगे लिख देता हूं मिस्टर आगे मिस्टर भी लगा देते हैं भाई ये लगा दिया यहां पे मिस्टर ठीक है और यहाँ पे मिस्टर राम सिंह या केवल राम लिख देते हैं ठीक है इसी तरीके से आपको करना है ठीक है ये हमने ऐड कर दिया फील्ड अब देखिए इसको सेव कर दिया अब वही रिलेशनशिप हम फिर से देखते हैं अब यहां पर आते हैं वापस से पर्सन पहली टेबल थी हमारी पर्सन वाली तो पर्सन वाली टेबल पे आ गए अब देखिए पर्सन का नाम क्या है राम है जिनकी पर्सन आईडी ये है कंट्री ये है सब कुछ दिख रहा है अब इनकी फैमिली की बात करेंगे फादर का नाम क्या था सोहनलाल ठीक है आईडी दिखी रही है आपको यहां पर आएंगे तो ये कहां के रहने वाले थे इंडिया के इनके बाबा का क्या नाम था यानी ग्रैंडपा का क्या नाम था नेम ऑफ फादर था ग्रैंडपा का नाम था मिस्टर प्रत्यूष ठीक है अब इस पे क्लिक करते हैं ये वाला प्लस जो है तो इस पे आए तो इनका जो कि ये पर्सन है ठीक है जिनका नाम क्या है राम है इनके ब्रदर का क्या नाम है अविनाश देखिए अनिनाश हो गया है तो इसको हम हटा देते हैं ना लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो ये अविनाश कर देते हैं ठीक है देख सकते हैं अब ये यहां पर भी प्लस बन रहा है अब इसका क्या मतलब है जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम क्या है सोनी है तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप वाली टेबल बनेगी ठीक है और रिलेशनशिप का चक्कर आई होप कि इस वीडियो से खत्म हो जाएगा आपका और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की रिलेशनशिप बनानी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इजिली आप काम कर पाएंगे सॉफ्टवेयर बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जल्दी ही मैं लाइव आऊंगा और लाइव आपके साथ जुड़ूंगा और लाइव आपके सवालों का जवाब दूंगा भाई रिसोर्सेज मेरे पास भी नहीं है ठीक है फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली है तो रिसोर्सेज जैसे ही मेरे पास होते हैं आई होप कि एक हफ्ते दस दिन के अंदर जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव क्लास लेना तो मैं शुरू कर दूंगा और इसके अलावा अकाउंट्स को लेकर के टैली को लेकर के जिसको भी दिक्कत है वो बहुत ही आसानी के साथ लाइव आकर के मैं सॉल्व करूंगा ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट का लाइव आकर के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है लेकिन वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं फिर टीम व्यूअर या इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं फिर मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ उनका सिस्टम लेता हूँ कई बार तो बीटेक स्टूडेंट भी अपनी क्वेरीज मुझे बताते हैं वो कहीं काम कर रहे होते हैं और डेटाबेस में कहीं उनको प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं बताता हूं तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा लाइव आकर के तब तक के लिए keep watching my videos thank you for watching this video